Salut! În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a posti. Mulțumesc, Emilia. Ehm, o să-i fur ideea, pentru că ehm, m-a inspirat ca pentru el a posti ehm, este, de fapt, a posti de la gânduri negre. La el la servici spunea că toată lumea se laudă că postește, că ține post și așa mai departe, de mâncare, dar lui se părea că mai bine ar trebui să postească de la gânduri negre. Uh, eu nu am postit acum, uh, deci nu știu ce înseamnă a posti. Pentru tine ce înseamnă a posti?